Hatu kejela miklia kadi kejela ke bahasa bitam hapo not East India. Ko beli si bone piki subscribers baru ke baju sutra pun page ke video so kini ke channel Storyteller London. Lagakin pai ke education hapo ke jela jungi. Kai hiar bha. Om dei tan hakani ke pamenta Henry. Nadu ki sorkar ki balalenyo. Bat kani ke jing sadien jungi hakapuli putih kadang ya ini haduk mentah. kinong hikai kidang ya mi hasrok bandawa ya kajing bombiang nang taki school building ki bombiang haki buan jat kamtam e ki school lower primary kajing rip palat bat shibun ki jing duna haka bakin nong pet school ki lahap ban volunteer ban penhe lani ban repair lani ban penbiang ya ki furniture Kumta da ka burom e nga kerpat ya ka sorkar ka pa burom jongim ta. Bas nga ubhaban pailam. Kamtam e ya ki school building. bad kum juru ya ki nong hikai ad hoc lani nong hikai gran. Namar. Day maki ki nong pen kiyo ya ka puli puti hapo ga jala. Kani ka di ka juk jong ka jigitong lani ka competitive generation. Kumtangi ki padbarong isang sarong. Lada ka jala jongi kan kiu bha sya borok liang khamtam e ha ka puli puti mentangan phai sya ka tho ka puli ha not is india la ni ki benta ba sya phang sya tei lamingi jongkar ri india kanu ka jella ka bala kiu bha ha ka tho ka puli bad ka ei ka jella ka badang sa dien tam ha ka literacy kan kum ka sensos jongkas nem arajar khadwe ka jella misram ka dei number way haka cingki haka puli putih ka jelam misram kadan nyus pak teli kishna bad ka percentage jong ka puli putih kalong khandai phoe point life per person number r tripura ka tripura kadan arspa khandai phu pra teli kishna ki breuk bala nang tho nang puli kadan pra phu nyo point r phu person number lai sikkim ka sikkim kadan chispa ar punyo tulik isnong. Bad ka percentage yung kibriyo, kibala nang to nang puli, kaday prapuway point saw po persen. Number saw, nagalan. Hanagalan kiduan siyajar lay spasan pusan tulik isnong. Kibriyo kibala nang to nang puli, kaday nyo po kunday, point nyo po persen. Number san, Manipur. Ha Manipur dan nyo spalay tulik isnong. Bad ka jingdan yung kibriyo kibala nang to nang puli, kaday nyo Nyo pun riu Poin kendai pusau persen Nombor riu Ka jela jungi Ka jela kat kum ke sensos Jo ke arah jarwai Ka don riu ajar Arpun riu tuli Kishno Hapo nodis Ka jela Kawan nombor riu Haka jingdon Jongki beriu kibala nang tok nang puli. Ka persentai jongki beriu kibala nang tok nang pulih Mekhalia kidei Tang nyo pusau 0.1%. Nombor new asam, Hasam dan kat prajar new spa teliki senang. Bat ki beri ki bala nang tok nang puli. Kidai new po point arpo Nombor pra Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh dan san spa pra punya teliki senang. Bat ka jim don jong ki beri Ki bala nang tok nang puli kidai. Tang ribusan point sau Kum ta hapo not is India kat kum ka sensos chung ka snem arjar kat way.